E para este bordo, este bordo, vento, vela, leme. Vai para este bordo. A bordo, vento, vela, a bombordo. tá saindo do lugar, gente. Fudeu. Vai ter que ter paciência. bicho vai pegar. Lá tá fora. A, a maré tá vindo assim, ó. É enchente, ela tá vindo assim, a vazante. Você leva pra lá. Tem que continuar aqui. Vamos ver.